vagyunk ismét a Diverzitás Alapítvány szociális kertjében, és ma van a, az ötödik önkéntes napunk. Február óta egy-egy szombaton kijöttünk ide a közösségünk tagjaival, és hát elindítottuk a kertet, <clears throat> birtokba vettük, és hát már elég sok mindent csináltunk is. Első lépésben körbekerítettük a kertet, ahol még hiányzott a kerítés, az önkéntesek segítségével elkészítettük. Azután pedig itt az alsó részen, a kert alsó harmadában nekiálltunk, hogy egyrészt ágyásokat létrehozzunk, tehát olyan helyeket, ahol termeszteni tudunk majd, másrészt pedig a közösségi térnek a kialakításába is belefogtunk. Itt, ahol most ülünk, ez a, ez a rész lesz majd a lugas, ahová egy kiülő helyet tervezünk, hogyha nagyobb csoportokat, vendégeket tudunk fogadni. Aztán tervben van, hogy a kisházat rendbe hozzuk, hogy ott a szerszámtárolást, meg az eső elleni védelmet megoldhassuk, és hogyha mindez sikerül, akkor, akkor már több vendéget is tudunk itt majd fogadni a kertben, illetve foglalkozásokat is tudunk tartani. A termelési résznél pedig egyrészt próbálkozunk, kísérletezünk, másrészt pedig ami fontos, hogy ö, föntartsuk valamiképpen a teleknek az állapotát a kút mellett egy fűszerspirálnak az alapjait létrehoztuk, meg kiraktuk kővel, azt most fogjuk beültetni fűszernövényekkel, és készült egy talajszelvény minta is, ami a, hogyha itt képzéseket szervezünk, akkor arra majd nagyon hasznos lesz. Amikor mondjuk egy önkéntes napon 15-20 ember idejön, akkor azért meg tudjuk fogni a munka végét, és, és jól tudunk haladni. Mm, és hát fokozatosan új ötletek is felmerülnek, amiket eh, megvalósítunk, és jönnek a adományok, például a levendula is adományból érkezett hozzánk. Az egy fontos eh, tervünk még ebben az évre, hogy egy eh, megfelelő infrastruktúrát kialakítsunk, és akkor tudunk itt kisebb-nagyobb csapatokat is fogadni rendezvényekre. A kerítésnek a túloldalán látszanak ezek a fekete fóliák. Ott tervezünk egy gyomfolytással előkészített ágyást, ott is nagyon sok, nagyon sok a fű, és főleg a vaddohány. A kert másik oldalán készítettünk két sík ágyást is, abba is az egyikbe ültettünk már, a másikból pedig az ajándék adomány növényeket tettük be, hogy ott egy kicsit megerősödjenek, begyökeresedjenek, és ezt is nézni fogjuk, hogy hogy hogyan működnek, vagy mit, mit tudnak nekünk itt mutatni. Júniustól elindulnak a, a nyitott kedjeink, amikor jöhetnek akár középiskolás önkéntesek a nyári szünetben hozzánk dolgozni, de már valószínűleg a, hát a új, úgynevezett célcsoportunkból is fognak érkezni olyan emberek, akiknek ez a, a kertben való dolgozás egy, egy fejlesztési gyógyulási lehetőséget jelent.